começar falando que lavei meu rosto e apliquei hidratante e protetor solar, tá? Muito importante na minha rotina das mentes. Aí eu falei lá no Instagram que eu recebi esse release de um Boticário da base Air Power. Eu recebi não por ser influencer digital, mas por ser cliente de Boticário. Então, eu não recebi as bases, né? Eu recebi uma mini amostrinha, vou focar aqui pra vocês. É, é uma mini amostrinha que tem 3 ml e eles mandaram pra mim. Eu não sei se pra quem mais mandou, não vi mas ninguém recebeu. até procurei, não vi. Mas enfim, vou chacoalhar, acho que vai dar só uma aplicação mesmo. Vou aplicar com um pincel oval que eu vi algumas meninas aplicando com pincel oval, já que eu não tenho o pincel, desenvolvido para essa tecnologia. E é, a primeira coisa que tinha pra falar do Maquifala era isso, né? Porque eu falei lá e agora eu vou abrir aqui o roteiro do Maquifala. Então, a primeira coisa que eu tinha pra falar era sobre o blog. O blog tá reativo, tá tendo post toda semana. Não só um post, né? Tá tendo alguns posts é, conforme a semana vai correndo, tá tendo post. Então, acessem o blog, porque tem conteúdo diferente lá. Não é o conteúdo padrão, sabe? É uma base bem amarelada. Mas, bonita. Bonita, bonita, bonita, bonita, bonita. Bonita. É, eu tava com as redes sociais do blog inativas, né? Não tava postando no Instagram, na página, porque eu quebrei a tela do meu celular. E aí eu não tenho ânimo nenhum pra postar nas redes sociais quando a tela do meu celular tá um caos. Então eu consertei a tela. Cadê Consertei a tela, tá novinho em folha. E agora eu tô postando mais nas redes sociais. Então, acompanhe o blog nas redes sociais, tá? Vou ficar mais ativa por lá. Gente, no vídeo não sei se vai dar pra ver, mas a base ela é bem... Ela ficou bem amarelada no meu rosto. Não sei... É pra ficar tão amarelada assim? Uma coisa que eu ia falar pra vocês é sobre minha faculdade. Eu tô no terceiro período de fisioterapia e tô começando a produzir conteúdo sobre isso aqui no canal. Então em breve vai ter vídeos aí sobre vlog da faculdade, vídeos sobre faculdade, falando sobre fisioterapia mesmo, né? Que é um vídeo que eu gosto muito de assistir, mas a minha faculdade é bem diferentona de, de muitas faculdades que, de pessoas de físico que eu assisto, então vai ser mais um mais uma experiência pra vocês aí, pra estão em dúvida sobre faculdade e tudo mais, né? É, ela é bem, bem reboco, cobre bem. Ela tá com um viço na minha pele, acho que é por causa do hidratante e do protetor solar. Mas é porque eu não passo base sem hidratante, sem protetor solar, tá? Tem várias meninas que testaram a base pura e aí ela fica super sequinha na hora, tá? Então, Pra quem passa hidratante protecional pode ver que ela dá um vício aqui, ó. Em breve eu vou liberar um vídeo sobre um concerto da orquestra que eu fiz no início do ano, só que sem tempo pra editar, sem coragem, sem nada, eu não postei ainda, né? É um vídeo que eu acho que vai ficar longo, mas vai sair esse vídeo. E vai sair mais vídeos sobre música, sobre violino, eu espero muito que vocês gostem adoro assistir vídeo, vlog. E eu percebi que vocês gostam também de, desse tipo de conteúdo, então eu vou assistir bastante. Ou, então eu vou produzir também. Vou continuar produzindo vlog. Só que agora, né, com foco em música também. Primeiras impressões sobre a base é que eu acho que não enviaram a minha cor certa. É porque tá muita luz, né, mas eu tô bem bem <laughs> amarelada. Ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma sombra aqui, ó. Tá vendo? Não é a minha cor certinha, mas vai que se adapta, né? Se eu passar um pózinho um negócio que meu pó não tem cor, mas enfim, né? Ok, voltando. Gente, vocês viram que a gente passou de mil inscritos? E o blog e o canal não estava ativo. Ai, ai, eu sou uma vergonha. Fiquei muito feliz quando eu alcancei esse número. Cada dia que passa, o blog vai crescendo mais aos pouquinhos, então tem que voltar a produzir pro, pro blog, que é algo que eu gosto muito e tá começando a ganhar público. Então, vamos continuar na atividade, né, meninas? Porque, sim... Gente, meu ritmo de leituras mudou completamente depois que eu entrei na faculdade. O que eu lia geralmente em um mês, eu demoro meses para ler. E por isso que realmente o vídeo de conteúdo literário vai ser um problema sério aqui no canal agora. Porque eu não estou lendo com a mesma frequência que eu lia quando eu comecei o canal. faculdade consome bastante o meu tempo. As minhas leituras são voltadas para a faculdade, então... Complicado, né? Mas Eita. Em breve vai sair no ar, em breve vai sair no canal vídeo de, de rotina da minha faculdade e vocês vão ver enquanto ela consome a minha energia, o meu tempo e todo, tudo, tudo mais, não é mesmo? Eu queria perguntar pra vocês vocês têm interesse em vídeos de estudo, porque, né, tô gravando um aí e tô gravando uns aí, no caso, né? E vão ao ar no canal em breve. E quero saber se vocês têm interesse, se assistiriam e tal. Tudo bem que quando eu postar o vídeo eu vou ter, né, como saber se vocês têm interesse ou não, né? Mas queria saber já desde agora se vocês gostam desse tipo de vídeo, tô, tô produzindo esse tipo de vídeo também pro canal. Outra coisa que eu ia falar é que fim de ano tá chegando, geralmente eu fazia o que nos outros anos de blog? Começava a montar uma planilha imensa de editoras que eu queria parceria, Olá, Latil. Uma lista imensa de editoras. Eu pegava tipo, todos os livros que eu tenho na minha estante, todas as editoras que eu já consumi, e né, listava e procurava os links para preencher o formulário para parceria. Ano que vem eu não vou fazer isso. Por quê? Porque como eu já falei, meu ritmo de leituras ele não tá como ele era antes. Então eu não vou ter pique pra ler os livros das editoras que elas me mandaram. É, e eu não vou ter... É, como é que fala? E eu, e eu não vou ter também a, <clears throat> a vontade de ler os livros como eu tinha antigamente, porque eu penso muito na faculdade. Eu poderia estar lendo um negócio da faculdade, né, me focando na faculdade. Então a leitura, ela realmente, pra mim, atualmente, ela consome nos finais de semana. Finais de semana é o dia que eu leio. Eu estudo a semana toda pesado para não ler nada da faculdade, para não fazer nada da faculdade sábado e domingo, para eu poder me dedicar sábado e domingo à leitura. E são os únicos dias da semana que, que eu realmente sento e leio alguma coisa que não seja vinculada à faculdade. Lembrando que não julgo ninguém que faça isso. É super legal você receber livros de editoras que você gosta que são livros que geralmente você compraria mesmo, mas é que atualmente eu também não vejo muito lucro no sistema de permuta que as editoras têm com os blogs e canais literários. Então eu tô visando né, não fazer muito isso de permuta, porque né, se não, acredito que se não fosse permuta, aí sim eu ia me virar pra, né, porque a empresa me pagou pra produzir conteúdo sobre. Mas como eu, tenho, eu sei que tem outros canais imensos de, de literatura, entendeu? 100 mil inscritos, 50 mil inscritos, entendeu? Aí eu já fico bem, tipo, poxa cara, empolgante então, né? Só conseguiu a parceria sem, né? É aquela pessoa que né, tá há anos trabalhando com isso, que tem uma equipe, que lê vorazmente e é dedicada a isso. E eu acho isso incrível. Mas não é meu caso eu tenho uma faculdade integral para fazer, eu tenho um violino também, eu faço parte de uma orquestra, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha família, tenho meu namorado. Então não tem como eu ficar me dedicando loucamente a ler livros e resenhar livros. Então já saibam que conteúdo literário aqui no canal ele vai ser um pouquinho mais escasso, mas eu tô buscando novos conteúdos que eu consiga produzir, mesmo com a minha rotina louca. Então aguardo. Eu reassisti os últimos Maqui Falas do canal e eu falei em algum deles, eu acho que foi o segundo ou o primeiro, não lembro, que eu ia começar a academia. Gente, foi incrível. Eu fiz sete meses de academia e agora eu tô parada da academia e eu quero muito voltar. Gente, eu emagreci 10 quilos com a academia. Não só com a academia, é claro. É academia, alimentação equilibrada e tudo mais. É bem, é, tipo, bem reeducação alimentar e prática de exercício físico. Aí agora eu tô louca querendo voltar pra academia, mas eu não tenho tempo. Então acho que nas férias eu vou voltar pra academia. Estou super empolgada pra malhar de novo. Então, batom aplicado, falta máscara. Então os daily vlogs que não deu muito certo no canal, eles vão continuar, mas eles não vão ser com a proposta antiga. Eles vão ser de dias específicos que eu quero gravar. Então é isso, tudo que eu tinha pra falar. Acho que eu falei demais. Maquiei de menos, como sempre. Não maquei muito, não uso muito maquiagem. Mas eu acho que eu precisava colocar esse vídeo no ar pra ambientar vocês os próximos conteúdos, do que, que tá acontecendo e <clears throat> pra testar essa base também, que eu acho que ela ficou mais equilibrada com o tom da minha pele. Ou não. Enfim, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de clicar em gostei se você gostou e se você quer receber meus próximos vídeos, se inscreva e clique no sininho, porque assim o YouTube envia as notificações para você assim que eu postar um vídeo novo. E tem vídeos aqui indicados para vocês. Não esqueça de se inscrever, é importante se inscrever. Minhas redes sociais também estão aqui e na descrição do vídeo. E eu espero vocês por lá pra gente conversar, tá bom? Um beijo e tchau!